Ciao ragazzi, sono Toto, siamo al Monza Pizza Bike Park e oggi iniziamo una serie di episodi per imparare ad andare in pump track. Seguitemi! Per iniziare ad andare in pump track servono principalmente tre cose, la bici, l'abbigliamento adeguato e l'impostazione corretta sulla bici. La bici perfetta per andare in pantra che è la bici da dirt. Come vedete una bici da dirt è rigida, eh, non ha ammortizzatore dietro, solo forcella davanti, gomme di legno, belle dure, 4 bar e l'impostazione di guida alta, bisogna essere comodi sulla bici. Eh, il manubrio è leggermente inclinato verso indietro in modo tale che la guida si accorci e rimane più vicina. Move back, movimento, che non è yo-yo come molti pensano, consiste nell'avere scarpe eh, che proteggano eh, il malleolo, quindi che abbiano il collo leggermente alto, cavigliere, parastinchi, ginocchiere. I pantaloni devono, devono, riuscire a tenervi le protezioni attaccate alle gambe, quindi devono essere abbastanza stretti, aderenti e elasticizzati in modo tale che passino sopra le protezioni. È utile utilizzare un paraschiena e per il casco potete utilizzare o la scodella, come la sto utilizzando io in questo momento perché è utile per parlarvi, Oppure il casco integrale che vi protegge meglio la faccia. Però ovviamente magari con la mascherina fate fatica a respirare. Quindi occhiali da sole. Adesso parliamo dell'impostazione corretta sulla bici. Partiamo dal manubrio. Dovete tenere le mani ovviamente abbastanza strette sulle manopole ma non devono essere rigide tenete un dito sul freno, perché se tenete quattro dita sul freno ovviamente non avrete l'impugnatura sulla manopola e rischiate di perdere il manubrio. Inoltre l'importante è che, guardate, il mio polso deve, è in linea con, eh, manubrio e con l'impostazione di guida che ho sulla bici. Non dovete tenere il polso troppo piegato perché sennò rischiate di farmi male i polsi. I piedi sui pedali, Molte persone hanno problemi a tenere i piedi nella maniera corretta sui pedali perché magari li tengono a papera, li tengono aperti o li tengono troppo sul tallone, troppo sulla punta. Dovete pensare che la posizione corretta del piede sul pedale è sull'avampiede, nel senso che non è esattamente in centro ma è leggermente spostata in avanti, come se la fine del pedale corrisponda con l'inizio del vostro alluce. Inoltre un consiglio personale che vi do è di mm. non tenere il piede ovviamente a papera, ma deve essere bello dritto, quindi in linea diciamo con la ruota eh, o addirittura leggermente, ma proprio di qualche grado, che punti verso l'interno della bici. Quando salite in piedi sulla bici non dovete rimanere duri o rigidi, Dovete cercare di essere belli mobili. Braccia e gambe devono sempre lavorare, quindi braccia leggermente piegate e gambe pure, non dovete essere completamente rigidi ma nemmeno troppo piegati. Lo sguardo è molto importante perché c'è tanta gente che magari tende a guardare proprio la ruota mm. davanti, oppure tanta gente che guarda troppo in là io vi consiglio di prendere dei punti di riferimento. Dalla fine della ruota dovete cercare di guardare circa a 4 metri di distanza rispetto a voi, non di più, in modo tale che avete cognizione sia di dove si trova la bici, sia di dove siete nello spazio. La cosa migliore da fare adesso è provare, quindi salite in bici, andate in un piazzale o in un prato senza ostacoli e provate a mettere in pratica i consigli che vi ho appena dato. Allora in questo tutorial abbiamo visto come mantenere la posizione corretta sulla bici È ovvio che bisogna provare e riprovare tante volte Se avete a disposizione una pump track andateci, iniziate a girarci Ovviamente non saprete affrontare tutti gli ostacoli Ma iniziate ad andare su queste gobbe, sulle gobbe basse Tenendo braccia e gambe morbide e tenere la posizione come abbiamo imparato oggi Spero di esservi stato utile in questo tutorial. Venite al Monza Pizza Bike Park se non avete una pantrack a disposizione, qua c'è una pantrack che vi aspetta. Seguitemi sulle mie pagine Facebook e Instagram e ricordate di condividere e commentare il video in modo tale che posso consigliarvi al meglio. Vi aspetto al prossimo episodio, al prossimo tutorial che sarà come pompare le gomme. Ciao a tutti, yo!